¿Qué mujeres referentes tienes? Seguramente cuando te haces esta pregunta te vienen a la mente nombres como Marie Curie, Michelle Obama, Frida Kahlo, pero ¿sabías que en tu entorno hay un montón de mujeres jóvenes que están cambiando el mundo? Mujeres científicas, artistas, emprendedoras... Nuestro objetivo en FemShapers es contar las historias de estas mujeres, visibilizarlas y crear así una comunidad porque si no tienes referentes cercanos y los ves como inalcanzables, es más difícil que tú pienses que también eres capaz de lograrlo. ¿Quieres conocer sus historias? Te invito a que las veas en nuestro perfil de Instagram y a que nos sigas en redes. Y nos puedes contactar si quieres colaborar con nosotras. Estaremos encantadas.